こんにちは、粟田洋介です今日は人の真似をしても良いというお話と単に真似をすることとインスピレーションを得ることの違いそれから私も人の真似をして絵を描いてしまってその絵を描いている映像と人の真似をすることに罪悪感を覚える必要がないというお話をしたいと思います人の真似をしても良いということなんですけどもちろん盗作なんてしてはダメです ただ人からインスピレーションを得ることで自分の表現の幅が広がるので真似をするということは言葉を変えれば影響を受けるということですこれは私の個人的意見にすぎませんが言葉の通り真似しただけなのと影響を受けたことを自分の作風に取り入れていくこととでは全く違うことだと思います 先日個展会場で絵を描いたんですがその日の朝偶然インスタグラムの広告に出てきた知らないアーティストの作品を見ましたなんか村の白地になんかカラフルななんかモチーフみたいのが書いてある作品でしたなんかいいなと思って白地になんかカラフルを取り入れてみようと思ってねその日は絵を描いたんですねその村のつき方っていうのは自分のつき方でやったので全く違う感じになりました 人の真似をすることに罪悪感を覚える方もいらっしゃると思いますなんか絵を描いたはいいんだけどなんか誰かの作風とちょっと似ちゃったっていうことでこれじゃ誰々の真似じゃないかと思って自分のオリジナルじゃないって思っちゃったりとかあとは誰かの作品になんかすごい気に入った部分があってそれをちょっと取り入れてみたいんだけど それをやるとパクリじゃないかと思っちゃったりして真似をすることに罪悪感を感じている人を見たことがあります私も昔そういうふうに思ったことがありますでも最初にも言ったように言葉の通り真似盗作っていうかねコピーをするんじゃなくて誰かの影響を受けてまあそれを自分の作品とか作風に取り入れてでねちゃんとしっかり自分で消化して自分のオリジナリティもしっかり出して表現している作品であれば人のアイディアなんてどんどん取り入れたらいいと思います 人はみんな誰かから影響を受けたり真似をしたりしているものだと思いますそれで自分の独特のスタイルを身につけているんだと思っています私もこの何十年も間無数の人たちの真似をしてきましたまあこれも私の個人的意見というかまあ基準に過ぎないんですけどなんか誰かの真似をして作品を書くときはその作品ができた時に誰かに見せてこの作品誰々の真似したんだよね って言った時にそれを見た人が「ああ言われてみれば」とか「えー、なんか全然違う作品じゃん」みたいなまあそんな感じですかね。 現在私が誰かの真似をするとしたらなんかいいなと思った一部だけを取り入れて、まあ、あとは自分のスタイルで書くといった感じです、まあ、それも私が昔自分のスタイルとかつかみきれてない時自分の作風を模索してる時なんかは結構そういう風にね取り入れるっていうのはすごく難しかったですそんな時は模写してもいいと思います模写っていうのはなんか見たものそっくりそのままに書くってことです でも模写は練習のためなのでどんなに上手に描けてもそれが自分の作品だって公開してはいけませんけどね私は模写って数回しかしたことないんですけど、まあ、自分らしい作風っていうのが描けるようになるまでもう何年も何年もかかりましたまあ今でも人に影響を受けたりまだまだ成長し続けてる段階ですけどね でカラフルな部分なんですけど、まあ、全然違う色自分のその時の気分で選んだ色を使って自分のスタイルで仕上げました。 この話なんか関係あるかよくわかんないんですけどたまに私の作品を見てピカソみたいな作風だっておっしゃる方がいらっしゃいますまあ昔は10年ぐらい前とかまではそういう風に言われるとピカソの真似をしてるだけなんだろうって言われてるみたいですごく嫌だったんですけど 今では、まあ、形を崩して描いた作風だという意味で理解していますまあピカソの影響って昔に少なからずは受けたことがあるんですけど私の作風とピカソの作風って全然違うんですよなのになんでピカソみたいとか言われるかっていうとそういうことをおっしゃる方って私の作品にもピカソの作品にもさほど興味がないとか好きじゃないとかもしくは嫌いだっていう方々なんじゃないかと思います まあ私は全ての人から好かれるとは思ってないんで全然そんなこと気にしないんですけど何が言いたいかっていうと人は自分の興味のないものはみんな同じに見えるか似たように見えるものなんだと思います例えば音楽とか自分の好きなジャンルの曲だと結構似てる曲でもあこれいいねあこれもいいねって思うんですけど全然興味のないジャンルの曲だとなんか全部同じに聞こえるって思わないですか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 ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。